Misu, missä sinä olet? Misu, Misu, minä tulen. voitko viedä minut ylös?

Uh... <gasps> <gasps> Hei paras kaverini, pääsit tulemaan. kai kaikon kutsuit. Ha?